Le ndawo sikuyo yi-institution yetraining yasewestern cape sizotreyina oosubject advisor abathetha isixhosa on indlela yokusetyenziswa ii-anthologies anthologies ezo zakwamoltino abasubject advisor bavela apha ewestern cape bonke bavela kwii-districts ezi-8 kule two days sibhizi ngezi-strategies ze-reading sitreyinwa ngufunda wande uba singasebenza njani nabantwana bethu ukuze bazokwazi by u-age 10 babe bayakwazi ukufunda and bafunde ngozimela apha eyona nto sizoyenza sizopromowutha i-reading ii-gathering ezifana nezi zibaluleke ngento yobana okokuqala udibana nabantu ngabantu abanamava ngamava kubalulekile into yobana sifuthelane sinikane ulwazi ngoba enye into uzawuyazi ngolu hlobo uthi gqi enye i-angle bungakhange ube, ube kanti uyicinge ngayo wena then utsho ufumane wandise kulwazi onalo into ebavuyisayo ke usubject advisor into yokubana le training bayifumanayo on ezi anthologies zikavulabula ziyahambelana netraining esiyinika ootishara amaxesha amaninzi kuye kufumaniseka ukuba kwizikolo ezininzi iincwadi zinqongophele ezi ncwadi zikafunda wande zibalulekile kakhulu ingakumbi ngokugreydwa kwazo that means igrade from grade one to grade three izawusincedisa into yobana umntana uzawuqala kulaa ncwadi inegama elinye aye kwenamagama amabini kuko ukukhula apha kulo mntana kuthiwa sine-high frequency words sine-medium frequency words sine-low frequency words xa utitsha umntana akekho one size fits all abanye abantu bafunda ngokumamela abanye abantu bafunda ngokubona Abanye abantu bafunda ngokwenza. We've been doing i-trainings but ii-videos singenazo. So eza videos ziyanceda okokubana abantu bakwazi umane bethini bayoriferisha back to kuzona bakwazi ukuba bathini bafunde into yobana oh okay nasi esinye istrategy endinosisebenzisa eklasini yam ndingasebenzisi indlela enye. That's also enye yezinto esizithandileyo because utitshala noba into ebengayi understand so uzawukwazi ukuyi understand ngenxa yeza videos. Mandulo phaya kwakukho izinja. Sithe xa sijonga ezinye izinto esiqondayo into yokubana siyasilela kuzo siliphondo safumanisa into yobana eyi! Sinayo ingxaki kwizikolo zethu ezifunda ngeAfrikaans. Ngo-2020 kulo nyaka ke ukutsho uWestern Cape Education Department kunye noFunda Wande bazawube bebhala iincwadi netraining manual apho sizawuthi sitreyine khona izikolo zethu zonke ezithetha iAfrikaans on how to teach reading ngeafrikaans ke ngoku funda wande usinika ithemba loba by u-age 10 funeka umntana abe nyhani uyakwazi ufunda abantwana bethu mabakwazi ukufunda mababe ngoosozigidi bamagama bafunde ngozimela bengancediswa bafunde ngotyibilika sike savuya kule two days ngoba kaloku nizokongeza ulwazi kolu lwazi sinalo nathi sizawuthi xa sisiya kootishara bethu sibe namandla sibe nokuzithemba apha emsebenzini wethu ngoku ke izawuba lixanduva lootishara into yobana bayithathe le training bayifumene kule two days bayiseke ngoku ootishara into esizabacela into yobana mabayenze kuzawufuneka bayenze kwangoku while